黒様久しいな巫女の忍び見よ不思議りのもう一振りよ健一郎殿そのようなものでは決して芦名の命運は。 わりませぬ狼よ留印など誰の手にもあるべきではないのだ苦労をかけるな行為参る しまいとしよう俺がアシナを生かす Thank you. リュウインがこの国を生かすこれでアシナの世は明ける 私はこのアシナをよみがえらせねばならぬ故に赤炉 俺がアシナを生かす 参れ関野 おそばにおります 生涯の忍びを虫たちをお願いできますか やはりあなたが持っていてくださいまた新しい忍びが力を求める時が来るでしょう そばにおります竜の涙を 最後の節を成敗いたす人として生きてくだされ 行かれるのですねはい私も人として懸命に生きそして死のうと思います我が忍びが そうしてくれたようにエマ殿にもお世話になりました おそばにおります竜の涙 参りましょう我が巫女九郎殿今はどうか安らかに私の心にとどまってください さようならみんな私は行かねばなりません我らの因果を断ち切るためにとても長い旅になりますそれでも共に来てくださるのですかはい ありがとう竜の忍びよ九郎殿も喜んでおります参りましょう西に神なる竜の故郷に。 御意父の言葉に従い御子を捨てるそれで良いのだなはい掟は絶対主よ御子を捨てまするそれでこそ わしのせがれよこれで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃだが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が。 たんほうなかなかどうして狼よそなたに任す見事打ち破ってみせよ脅威 私はかつて修羅を見ましたあなたの中に同じものがいるそれを切らねばなりません 赤よお主愛想はまるでないが不思議と憎めぬやつじゃった さ修羅に落ちる前に切ってやろう。 敵機能 とのだがこちらの守備も上々じゃしかし老いたりとはいえあの一心に勝るとは。 全て我が手の中よ足名もナイフ殿もこの国と狂うてくれるわ我臼井右近ぞ。 うそなたはそなたは修羅ではない兵士民草合わせて死者数千。 生き残りはほとんどなし芦名は戦国最も悲惨な殺戮の舞台となりその地には後々まで鬼が潜んだという。